Bueno, atzo konkiseko edizio berria estrenatu zen, eta edizio guztietan ikendan bezala, persona, pertsona berrik sartzen dianean, kastin, beraien kastineko irudik jartzen ditue. Lehiaketan hasi den pertsona bat, e, ofizioz, ertzaina da, antidisturbiosa. Eta bere kastineko irudik, bueno, esan beharreko dena esate du. Gutxi gora bera, esatezuna zen, Bea pertsona konfliktiboa dala, beste bat gaiito jartze baldin bada, bea guaindik eta gaiitoko jartzen dala, eta bronka zalea dala baia. Choco con la gente. Hoy a la mañana en el trago, por ejemplo, ya he discutido ahí delante de todos. Yo soy cabo, soy erchaña, antidisturbios, y pues preparo los servicios de la gente, y pues alguno no está conforme, y y no me escondo, me gusta, si creo que tengo razón, voy con ella para adelante y, suelo ser conflictivo. Mis amigos dicen que o se me quiere mucho o se me odia mucho. Yo soy bastante gallito y si uno es gallito, pues yo me pongo más gallito. Y, el que va de listo, a mí una de las cosas que no soporto es eso, un tonto que se cree listo. Eta es de zer pasatzen. Daukazu telebista publikon pertsona bat, lehiaketa baten sartu dana, normaltasun osoz, osoz esate dizuna, bani ertzaina naiz, antidisturbiosa eta kamorrista ba naiz. Eta jazta, aitortzen dizu pertsona batek, bronkak bilatzen ditun pertsona badala, gaieto jartzen dana eta guk egiten deu, tori pistola bat, tori bokatxa bat, pelotazok botatzeko nahi dezu nahi, tori porra bat, eta tori kalea atera eta nahi dezu nahi immunitate osoa. Ze immunitate osoa izaten dute, tamalez, amaika aldiz ikusi dan bezala. Eta kontua da, tipo hau ez dala salbo espen bat. Ertzaintzan edozein jarreratan ikusi daiteken zerbait da. Zuk esaten baldin badezu eta salatzen baldin badezu, ematen du ertzaintzaren izen hona zikintzen aizeala. Nola esango dezu ba, ertzainak ez diala profesionalak eta ez dala polizia bat era bat eta ona eta egokia eta denon babeserako. Ezin da hoi esan, baina gero lasai asko ateratzen da, ertzain bat, antidisturrioz bat esaten kamorrista badala. Imaginatu ertzaina beharren atzo eh, konkiseko lehiaketan ateratzen zen pertsona bat, ba, bomberoa dala, e, lehenagoko bere lana baso zaina izatea izan zala, eta sua gustatzen zaiola, eta ah, suarekin ez zitatu iten dala, eta mozionatu iten dala esaten. Ez dauka logikaik. Baina aldiz, ertzain bat, esaten, bronka montatzen dula, eta denakin gallito jartzen dala, da munduko gozai normalena. Eta gero lagertatzen gertatzen da Inigo Kabakas, eta gero lagertatzen gertatzen da Rosa Zarra, eta gero lagertatzen gertatzen da begi bat galtzea pelotazo batekin. Eta gero lagertatzen gertatzen dira Ostiak hostiak eta ostiak. Baina ez, ertzaintza profesionala da. Ertzaintza polizia ona da. Ertzaintzak ez dituelako gauzak egiten. Telebistan ematen digute, telebista publikoan ematen digute, ordutegi nagusian, ertzain bat Ala, itortuz? Eta igual digu, ez da, normalizatu egia daukagu.